Привіт, я Катерина Біленко і це інфонаступ. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий феномен, як блогерство. Ні, я не буду розповідати про те, що це суцільне зло, але є один нюанс. Він заключається в тому, що багато українців й досі підписані на чималу кількість російських блогерів, Іноді фоловери сприймають заяви таких московицьких інфлюєнсерів досить буквально. Нагадаю, сказане ними ніхто не регулює. Звичайно, якщо там немає нічого поганого про Путіна. все як і в політиці. Заплатив блогеру, і він вже меле те, що твої кремльовська й душе угодна. Ви лише гляньте, як ті під дудку Московії підсвистували, коли Навальний повернувся. и засыпать Россию очередными обвинениями. Вообще великий патриотизм это знать, что тебя арестуют, из-за этого поднимется кипиш, но потом все равно вернуться, чтобы твою страну вновь засыпали санкциями. Я, конечно, с него в шоке. Зная же то, что его арестуют и будет кипиш, все равно прилетел, и теперь Россию просто завалят санкциями. Щойно ви стали свідками ще однієї зброї Кремля блогери. Я не кажу про всіх, але лише уявіть, який був рев на болотах, коли деяким московицьким інстаграмним передовикам заборонили в'їзд в Україну. Після окупації Криму таким гастролерам дали чітко зрозуміти, що їх творчість далеко не поза політикою, бо неможливо спочатку давати концерти по ЛДНР, а потім спокійно приїжджати в Україну і нести в маси свою культуру. Хоча на Московії давно популярні сценарії РФ тебе породила, РФ тебе і вб'є. Бо для неугодних тут одна істина: нет чоловіка, нет проблеми. Адже блогери-мільйонники теж лякають Кремль в першу чергу своїм же впливом. Тому всіх, всіх треба контролювати. Не ковид, но тоже крайне опасен. Эта неделя дала повод вновь задуматься, чем грозит обществу другая болезнь. Вирус жестокости и презрения к любым законам и правилам поведения. Его разносят по соцсетям так называемые стримеры и скандальные блогеры. Цікаво, чи внесли ви до списку потенційно небезпечних блогерів тих, хто так рвався в Україну, бо їх, повірте, було багато. Але подобається мені й діяльність наших спецслужб в цьому контексті. Адже наступні гори мандрівниці довелося і часу, і коштів витратити. И СБУ посмотрели это ну, и написали мне обратно письмо, все официальное письмо у меня есть, что Наталья, ну, рассмотрев все полученные сведения, мы вам разрешаем въезд в страну, потому что не видим никакой причины вам отказывать. Вот. Ну, то есть я даже не думала, что когда я прилечу, что я потрачу сутки на перелет и прилечу, и мне скажут вот так вот зарыло остановить, скажут остановитесь. Ну, катец. А теперь мы будем с вами говорить. Ось така у нас малята. Добраніч. Ну, оскільки дід Панас усіх вміє надихнути на казки, то далі пропоную згадати і про одну провідну тіктокершу. Вона як казково зазеркальє кремлівської пропаганди в страну, де утісняють рускоговорящих. Школьница из Киева всего 15, но травля подростка идет совсем не детская. А началось все из-за довольно резких высказываний в адрес украинского языка. В своем блоге в ТикТок выложила несколько роликов, в которых прямо заявила, мова ей не нравится. Использовать в быту она ее не собирается. И вообще все окружение говорит по-русски. Я ничего не должна. так тим більше Україні і українському язику. Відверто кажучи, я не проти, аби ви її врятували, але не так, як ви звикли, окуповуючи території, при цьому побіжно створюючи псевдоекспертів та правильних для вас блогерів. Донецьких дітей учать розстрілювати українців. Ні, вам не здається. Хвиля креативних індустрій все ж накрила видуману республіку. Тут розіграли сценку страшної братовбивчої війни, приурочену ка Дню Побєди. Головний мотив полягає в тому, що страшний українець вбиває ДНРівця, а інший ДНРівець, побачивши смерть ДНРівця, мститься за ДНРівця. З фашизмом до кінця виконали свій обов'язок перед батьківщиною. А зараз перейдемо до ще одного пласту неймовірних інфлюєнсерів. Говоритимемо про ютуберів РФ. Тож зустрічайте Традиційне українське пожирання сала. Сало українське! Блин, на самом деле мне стыдно, потому что попросили украинский, но покупалось все в России. Потому приехать в Украину сейчас не могу. Ну, да я тоже, ребят, я в Украину, к сожалению, не могу, но, ребят, я безумно люблю эту страну, очень жалко, что в Киев реально посетить. Тю, а за що? Невже щось ляпнув не те? Как тебе Киев? Очень плохо, <laughs> очень плохо. Киев, э, я не хочу сказать, что я украинцев не люблю или еще что-то, но я шел по городу, чувствовался незащищенно. Потому что каждый полицейский, который на меня смотрел, мне казалось, он сейчас просит меня документы и депортирует меня в Россию. Правда, там такая атмосфера, знаешь, нагнетающая. Причем при всем при этом все по-русски говорят. Везде граффити русское. Ну, честно говоря, город не очень хорошо выглядит. Видно, что не облагорожен, денег нет. И <laughs> в перек- в переходах играет группа крови на рукаве. Ты думаешь, что, блин, вообще вы дураки? Против кого вы воюете? Ну все, тепер тільки в безпечній Московії сидіти і шкодувати, що в Київ не пустили там же таке смачне сало. Проте це ж лише один з декількох десятків таких ютуберів. Приміром, це невимовне щастя прилетіло на нашу голову і вирішило опитати націю про їх ставлення до війни. І от во тьмі ночной, когда многие Держались на ногах еле-еле. Братан, держись. Я же воспользовался таким скоплением молодежи, чтобы разузнать, что они думают про войну на Донбассе. Да, я считаю, что э, все осознают то, что мы все-таки надо с Россией дружить. У нас люди начинают просто осознавать э, спустя какое-то время, что все-таки, как бы сильно стремится в Европу, э, ну вот как бы Россия, Беларусь и остальные страны СНГ нам все-таки ближе. Украине, Украине есть Киев, есть Украина, есть Запад, есть Юг, да. да? То есть одно, одна вера на Западе, одна вера на, в центре Украины, например. Эта война всегда, и чеченская, и афганская, это всегда было выгодно обеим сторонам. Сбыт оружия, незаконно что-то провозить через границу без пошлин, То есть это пока что выгодно, пока это выгодно и украинской стороне, и в том числе русской стороне. Это будет продолжаться. Так, выгодно. Якщо так подумати, то в нас тільки ерепт в шоколаді. Вона ж завжди з кимось воює. Тоді все зрозуміло. Це не менталітет такий, все наше, а спосіб виживання. Слухайте, але все одно якось підозріло, що всі в одному відео хочуть повернення до Московії. Знаєте, після перегляду десятків матеріалів російських псевдоблогерів більше всього дивує їх, нібито повсякденний контент. Таке враження, що більшість дипломовані соціологи. Російські посіпаки створені для того, аби ставити правильні запитання. Зрозуміло, що не варто шукати прозорості в таких влогах. Та й оригінальність одноманітних відповідей зводиться до того, як ми, українці, любимо наші братні народи. А знаєте, чому конкретно у відео московицьких блогерів українці стають такими щирими? Многие, когда слышали вот этот вот вопрос, просто разворачивались и уходили, и говорили, что никак это не будут комментировать, и я не мог понять, почему это происходит. Но потом мне объяснили. Оказывается, что раньше, да и сейчас приезжают различные журналисты, которые также берут различные интервью, задают свои вопросы, а потом из заснятого материала берут определенные кусочки, которые выгодны им, склеивают говёный провокационный материал, в котором нет ни слова правды, и делают они это специально для того, чтобы искусно разжигать вот этот вот конфликт. Поэтому люди думали, когда я к ним подхожу с вот этим вот вопросом, что я не более чем очередной провокатор. Що там соцопитування? В Ютубі вже з'явилися відеоінструкції, як переїхати жити в Крим. Так би мовити, заполонити півострів новими корінними жителями. Всем привет, с вами Нина Дарина из Крыма. И сегодня, как я обещала, у нас видео будет посвящено переезду в Крым. Ну от наслухались одні рашен туристи таких ось ютуберів про прелісті житті в Криму. І що далі? Срочно переїжджаємо в Крим. Э, Мне вчера сообщил мой приятель, один из новых знакомых, которые появились у нас после переезда в Крым. В общем, прожив полтора года, семья из Челябинска, по-моему, они были, э, вчера собрала вещи и уехала себе домой. А чому так? Невже клімат українського Криму не сподобався? Чи дуже багато туристів влітку доскучають? А може й інша причина? На матрасе, и мне все равно. Мимо меня проплывает говно. Я ему улыбнусь и подмигну. Как хорошо оказаться в Крыму. Але як би там не було, місцеві ютубери готові з усіх сил показувати перспективність буття в окупації. Мовляв, і дороги відновлюються, і сквери з'являються, і дерева висаджуються, і аеропорти будуються. Позади меня находится еще один крупный и масштабный объект, который был построен после 2014 года в Крыму. Это международный аэропорт имени Айвазовского. Боже, яка гучна назва! Міжнародний аеропорт. Цікаво, що у вас там за міжнародні сполучення такі. Ах, точно, сюди ж не літає жодна країна світу, бо Крим окупований. Але як альтернатива тут є рейси до Москви, Пітера та Ростова. І ці псевдоблогери активно просувають ідеї неймовірного життя на півострові, своїх відео, які набирають мільйони переглядів з кричущими назвами. Такого сезону навіть при Україні не було. Ті розповідають. Жесть! Боже мой, что, время июнь, что ли? Июнь же на календаре! Боже мой, люди, вы откуда все понавылезли? <gasps> Я впервые в жизни вижу такой июнь! Это просто... Это катастрофа просто вообще, я тут ще спокійненько ролик запілю. Ой, ну і діла. Не розумію, може вона ніколи не була в Криму до окупації Московією. Станом на початок вересня 2012 року в Криму на відпочинку побувало 5 мільйонів людей. Тоді таку інформацію надав міністр курортів і туризму Криму Олександр Ліїв. Відео тієї бурно реагіруючої росіянки було опубліковано у 2018 році. Не те, що за увесь сезон, за цілих 9 місяців на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом було зафіксовано близько 2 мільйони перетинів громадянами. Але є у тому всьому скупченні російських помийок люди, які розуміють, що майбутнього на півострові не варто шукати. И если коротко, я уезжаю обратно. Кто бы мог подумать, да, но оказывается санкции влияют на обычных людей. Загалом чувак зробив досить великий огляд у відео, чому неможливо нормально жити та будувати своє майбутнє в окупованому Криму. І назвав він досить багато причин. Ознайомившись з ними, вам не буде важко погодитися. Як приклад, погана якість обслуговування, кафетерії з розряду «Back to СРСР, відсутність міжнародних банків, комісія, постійні проблеми зі світлом та водопостачанням. Зате дороги та фонтани будують. Словом, блогери на Москові цікаве явище, хоча на Москові інформаційний простір вже явище явище якого краще остерігатися. Нагадаю, що у РФ немає розмежувань між політикою, бізнесом, соціальними мережами та просто розважальним контентом. Деякі й досі вважають, що блогер-мільйонник щось на кшталт альтернативного джерела інформації. Ні, це не так. Те, що іноді ці експерти можуть постити в себе в сторіс, виходить за межі здорового глузду. А якщо пригадати, що в РФ влада активно співпрацює з такими інфлюєнсерами, це насторожує. Тисячі українців надалі продовжують піддаватися впливу російської поп-культури, вважаючи творчість таких селебритіс поза політикою. Тому будьте обережні з такими позаштатними інста-інфлюєнсерами. З вами був інфонаступ. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Ми чекатимемо на ваші лайки та коментарі.